ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹ ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀ ਵਾਲੇ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਗੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮਾਰਤਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰ ਦੋ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦੋ ਦੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦੋ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਫਰੀ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਫਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੈਰ ਕਪਾਲ ਡੱਬੀ ਡੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀ ਮਿਲੂਗਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਸਿਕਾਨ ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕੇਜੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹਾਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਾ रही हैं ਗਰਮੀ ਬੜੀ है गर्मी बड़ी ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸ਼ਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ पसीलो ਲੋਕੀ लाते ਆ है ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲਾਟੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਸ- ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੋਲੀ ਚੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਸ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਆ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਚਨੇ ਚਨੇ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣੇ ਨਾ ਨਾ ਪੜ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਕੁੱਟਦੀ ਏ ਹਾਂ ਬਤਾ ਬਤਾ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਬਸ ਬਸ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਤੂ ਕਹਲੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਮਲਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆਣਾ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਾਲੇ ਚ ਨਾ ਸਾਲਾ ਦੋ ਸਲਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲੂ ਆ ਆਮ ਪਾਲਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਆਮੀ ਕੁੱਤੇ ਹੈ ये गुस्सा ले लिया फिर मैं थाने ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ या थाने ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਮਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਥਾਣੇ ਕਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਵਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆ ਦੰਦ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਨੇ ਆਵਾ ਪਸੀਨ ਵੀ ਪਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾ ਪਾਰ ਪਾਰ ਦੇ ਦੋਂਦੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਰੁਕੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ ਪਰ ਕਿਦਰੀ ਆ ਕਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਰੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਆ ਕਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਨਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਰੀ ਟੱਕਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਨਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁਲਫੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਤਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੰਡਨੇ ਆ ਪਾਪਾ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਸੇ ਉਹ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਪੈਸੇ